till kvällens lilla föreställning. Eh, jag tänkte mig en låt från Boda eller Rättvik, Boda någonstans där kring. Eh, en låt efter Petters Erik. Och den går i D-dur. Men då ska vi först göra en övning på D-dur-skalans toner på fiol i första läget. Och då börjar vi med lös D-sträng och så klättrar vi så högt upp vi kan i skalan. Ända tills vi kommer till lillfingret på E-strängen. Och så klättrar vi ner så långt vi kan. Och då kommer vi till lös G-sträng. Och så klättrar vi tillbaks till lös D-sträng. Följer skalan. Los de Strang nu ska vi spela Polska efter Petter Schirik. är ju tre repriser. Eh, hur ska vi ta det här då? Vi tar det sakta. Hela låten. Hela låten sakta. under prisen. som går runt meloditonen. Med meloditonen här så går man upp ett steg och så går man ner ett steg och så går man tillbaks. Jag tar den i lite halvtempo. alhamdulillah så en gång med bara meloditonerna. Nej, vad sa jag? Så. Och medan jag spelar det här nu så kommer jag att tänka på eh, ett låtutlärningstillfälle. Det var Per Gudmundsson som lärde ut. Det kan vara han som har lärt ut den här. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Var skulle jag annars ha fått den ifrån? Det kan, jo men det kan nog faktiskt vara så. Eh, per Gudmundsson. Och han sa så att Rättviksmusiken är en fri musik. Så det finns ingenting som säger att där måste det vara en kringla och där måste det vara en drill och där måste det vara si och så. Utan den är ganska fri. Utövaren själv utifrån teknik och sånt där liksom så att, eh, ja. Det är ganska skönt. Det är en fri musik. Jag spelar den igen nu och då kan du passa på att jämföra början och slutet. Det är inte säkert att jag spelar alla drillar, alla kringlor och allting. Det, det kanske inte blir lika varje gång. Och det är så det ska vara. Låtarna lever. eventuellt ses vi när vi råkas. Hej då!